Paid a gadael i arian data rhag mynd i brifysgol. Wyt ti'n ystyried dechrau cwrs ôl-raddedig yn llawn amser neu'n rhan amser? Mae astudiaethau ôl-raddedig yn cynnwys cyrsiau meistr a doethuriaeth a all roi hwb i dy yrfa os oes gen ti'r cymwysterau i gael dy dderbyn. Mae grad meistr fel arfer yn cymryd tua 2 flynedd. Gallai doethuriaeth gymryd 6 blynedd neu fwy. Mae astudiaethau ôl-raddedig yn fuddsoddiad yn dy ddyfodol, felly mae'n bwysig meddwl am gostau. Galled gael cymorth ariannol os wyt ti'n astudio'n llawn amser neu'n rhan amser, hyd yn oed os wyt ti'n jyglo gwaith a theulu ar yr un pryd. Os wyt ti'n dewis astudio cwrs doethuriaeth, galled gael cymorth ariannol ar ffurf benthyciad. Gallai myfyrwyr cymwys gael hyd at 25,700 o bunnau i helpu gyda chosta byw a ffioedd dysgu, a bydd taliadau yn cael eu gwasgaru dros gyfnod dy astudiaeth paid â gadael i arian dy atal rhag mynd i brifysgol. Ceri llyw.cymru slash arianmyfyrwyr i wybod mwy.